Croeso i'r bumed fideo yn ein cyfres o 8 fideo byr i'ch helpu i ddeall y gyfynion data sydd ei hangen i rhedeg yr adnodd asesiadau o'r farchnad dau leol. Y cyfeirir ato fel LHMA yn y fideo hwn. Dylech ei defnyddio fel adnoddau cyfeirio cyn i chi lenwi'r adnodd LHMA ac wrth i chi wneud hynny. Bydd angen i chi fod wedi llenwi eich ardaloedd o farchnad 2 fel y dyngosir yn y fideo 1 cyn dechrau'r dasg hon. Mae'r fideo hwn yn canolbwyntio ar y ddalen o'r enw Data Prisiau a Dalwyd am 2 yn adran 2 o'r adnodd. Yma, bydd angen i chi ddewis naillai data'r cofrestra tir neu arall o'r cwmplen, er mwyn datblygu dosbarthiad canradd prisiau a dalwyd am 2 ar gyfer pob ardal o'r farchnad 2. Os byddai'n well gen eich ddefnyddio ffynhonell ddata amgen, Bydd angen i chi nodi hynny yma, gan ddatgan pam bod hyn yn fwy priodol na'r data diofyn a ddarperir. Data'r cyfresra tir yw'r ffynhonell data ddiofyn fesul brynyddoedd calendar a chafodd y data hyn a'i glanhau er mwyn sicrhau mai dim ond eiddo yng Nghymru ac yn ac i sicrhau na chaiff y math o eiddo arall ei gynnwys, sef eiddo marsnachol yn bennaf. Gallwch ddefnyddio'r data hyn i ddeall y math o eiddo fel eiddo ar wahân, eiddo par, pun a yw'n eiddo les ddaliadol neu rhydd ddaliadol, ac a ydynt yn adeiladau newydd a'i peidio. Caiff cyfyngiadau'r ffynonell ddata ddiofyn hon a'i cynnwys yn yr adnodd. Gallwch wneud cais am y data wedi'i glanhau drwy anfon e-bost i afdl cysylltnod lhma at llaw.cymru.com. Mae tabl saith yn darparu'r dosbarthiadau canradd ar gyfer prisiau a dalwyd am dau ar gyfer pob ardal o'r farchnad dau yn ystod y flwyddyn cyfrifo. Er mwyn cael gafael ar y data hyn, mae Llywodraeth Cymru wedi mapio codau post data cyfrestra tir wedi'i glanhau i godau daearyddol awdurdodau lleol ar gyfer pob ardal o'r farchnad dai. Caiff y prisiau a dalwyd am dai a nodir gan y cyfrestra tir a'i diweddaru o'r flwyddyn y gawsant ei gwerthu i'r flwyddyn gyfrifo gan ddefnyddio cyfraddau newid y munegau prysiau tai a gyhoeddir gan Lywodraeth Cymru dros y cyfnod sy'n berthnasol i'ch awdurdod lleol. Dangosir hyn yn y ddau flwch hyn yma. Felly, er enghraifft, bydd hyn yn dangos y bydd cynnydd o 16.8% yn gymwys i eiddo a werthwyd yn 2019 ar gyfer yr awdurdod lleol a ddewiswyd er mwyn rhoi gwerth prisiau a dalwyd am dai ar gyfer y flwyddyn gyfrifo, sef 2021 yn yr enghraifft hon. Gallwch ddefnyddio cyfraddau newid amgen os gallwch ddarparu tystiolaeth addas a nodi pam mae bod yn fwy priodol na'r cyfraddau diofyn a dylid ychwanegu'r cyfraddau hyn yma. Ar ôl i chi gwblhau'r adran hon, Gallwch dicio'r blwch yma gan gadarnhau eich bod wedi cwblhau'r gofynion data ar gyfer prisiau a dalwyd am 2. I gael rhagor o wybodaeth, gallwch edrych ar gan llawiau LHMA neu anfon e-bost i Lywodraeth Cymru yn AFDL cysylltnod lhma at llaw.cymru.com.